Ok, donc euh, une petite vidéo pour vous montrer le générateur d'enveloppe que je suis en train de faire. Donc euh, actuellement, là, il est relié à un générateur de fonction qui sert de VCO plus VCA, qui va vers un ampli jusqu'au parleur, et euh, avec du coup un oscilloscope pour voir un peu ce qui se passe en entrée ici, on a les deux premiers AOP qui permettent de mettre en forme un peu le signal, de générer euh, une, euh, un signal euh, gate positif et gate inversé. ensuite, on a l'AOP qui gère l'hystérésis qui agit un peu comme un, comme un flip-flop pour détecter la fin de l'attaque et puis un AOP euh, en suiveur qui envoie directement sur euh, les deux les deux résistances euh, à travers deux diodes tête bêche pour faire les actions attaque et, et et ensuite, et eh ben, c'est fini, il y a le, un ampli suiveur pour, avoir une bonne impédance de sortie. Et puis euh, là, juste un, petit montage euh, qui met en forme pour euh, mon générateur de fonctions Donc on a le niveau sustain, euh, decay, attaque et release. Et ben on va essayer. Donc on entend bien l'attaque qui arrive en premier et puis le decay Et qui s'arrête du coup sur le sustain et après avec un petit délai de pour le release. Donc euh, si on essaye euh, par exemple d'augmenter euh, le délai, voilà il va mettre beaucoup plus de temps à, arriver au sustain. Si au contraire on diminue à fond le délai, le decay, il va couper net sur euh, à la fin de l'attaque. On peut changer aussi le niveau du sustain. Donc là, je le diminue. Et on peut faire comme ça des, des touches qui euh, agissent que sur des fronts du coup. Et on peut l'augmenter au maximum aussi pour euh, avoir simplement une attaque et une release. Release qu'on peut aussi changer. Donc là je la diminue au maximum. Et on peut voir que ça coupe le son directement. et enfin l'attaque. Qui peut être très longue. Ou très courte. Et du coup, on arrive directement sur le système. si on regarde ça un peu sur l'oscilloscope, euh, on voit qu'on monte directement au niveau du sustain. Donc si je diminue un peu le sustain par exemple, voilà, on a un niveau plus bas. Et si je remonte euh, un peu l'attaque, on monte et on redescend en sustain. je vais vous montrer rapidement euh, comment fonctionne mon circuit. Donc euh, déjà de base, euh, un générateur d'enveloppe, son but c'est dès qu'il a une entrée gate, on l'appelle comme ça, il va commencer par générer une pente d'une durée déterminée, donc l'attaque. Une fois qu'il sera arrivé en haut, il va rediminuer pareil avec une durée déterminée, c'est le decay. Ensuite, il va du coup se stabiliser à un seuil précis, le sustain, et dès qu'on relâche, il y aura une, une autre pente pour euh, redescendre au niveau 0 de durée release. Donc mon circuit, il consiste déjà euh, de deux AOP pour euh, mettre en forme euh, du coup le signal d'entrée euh, et en même temps générer euh, une entrée positive et une autre négative qui va être utilisée plus tard dans le circuit. Donc on commence par un hystérésis qui sert un peu de flip-flop. Donc là comme on peut le voir, dès que il y a un front montant sur la gate, il va remettre à zéro euh, le flip-flop en imposant 15 volts en fait sur l'entrée et du coup il y a 15 volts qui va, qui va sortir. Euh, si out est suffisamment bas. Donc euh, on a 15 volts, on passe par une diode. là, du coup, comme on force 15 volts, et eh ben le potentiomètre de sustain il n'est pas pris en compte. Et on a euh, directement ici 15 volts. Il y a une qui, qui est à zéro logique, donc euh, ce transistor il n'est pas, est pas actif, du coup on a bien 15 volts ici. Comme on a 15 volts, euh, on passe par cette diode, et là on peut pas passer parce qu'il y a cette diode qui bloque. Du coup on passe par la résistance d'attaque, charger le condensateur, et faire monter euh, la tension comme ici en charge exponentielle. Une fois que out arrive à un certain point, donc le point maximum, ça se fait détecter par euh, le montage hystérésis qui va du coup basculer. Et en basculant donc, il va avoir moins 15 volts ici, du coup la diode va se bloquer, et là c'est la tension sustain qui va être prise en compte. Ce transistor est toujours bloqué. Donc là, on a la tension sustain. Et comme du coup la tension out est supérieure à la tension sustain, par définition, parce que là, out il est bien supérieur à sustain, du coup, le, le courant va passer cette fois dans cette diode. Ce transistor est passant puisque in est un niveau logique élevé. Euh, du coup, on passe cette fois par résistance decay et on vient décharger légèrement jusqu'à la tension sustain. Une fois qu'on relâche la gate, euh, on a cette fois du coup ce transistor qui devient passant, qui force à zéro ici, ce transistor qui devient bloqué, qui empêche du coup le courant de repartir par là pour décharger euh, le condensateur. Et ce transistor qui devient passant, ce qui va du coup décharger le condensateur à travers la résistance de release et euh, faire la dernière étape. Un autre point assez intéressant de ce circuit, c'est que si on vient prendre euh, l'enveloppe ici, juste à la, sortie du suiveur, donc comme, comme je l'ai fait là, et ben du coup on n'a plus de montées lente euh, et descente euh, euh, faites par la capa, mais directement des fronts bien droits. Mais on garde quand même les niveaux d'attaque et de sustain. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Hein pour euh, certains trucs, j'imagine. On peut toujours régler le, la durée d'attaque et le niveau de sustain. Voilà,